解放台湾，实现祖国完全统一，一直都是中华儿女的集体心愿和意志。毛主席曾言道：“解放台湾，依靠岛内民众的觉醒，二靠掌握制空权。”可谓是精准地提出了我国解决台湾问题的两个必备条件。数十年来，在推进国家统一问题上，祖国大陆着力追求的是两岸融合发展基础上心灵契合的统一。 不到万不得已，两岸统一不会是强扭的瓜。然而，民进党当局却常常忤逆岛内主流民意，置台湾人民整体和长远利益于不顾，顽固推行台独理念，挟洋自重，以武拒统，刻意挑衅大陆，致使台湾地区的安全局势持续升温。对此，大陆加大了对台独势力的震慑，密集派出军机赴台战巡。 并掌握了台海周边的制空权。如果台湾当局进一步挑战“一中”原则，解放军下一步必然将战巡范围拓展到台湾本岛上空，这就相当于接管了台军负责的空域。当前，大陆已经具备对台湾压倒性优势。既然两岸统一已经提上议事日程，在推进祖国统一的进程中，中华民族每一份子都要为其尽一份历史责任。 进一步来说，两岸的统一进程是顺利前行、水到渠成，还是惊涛骇浪、地动山摇、武力解决，在很大程度上要看台湾政党如何引领岛内民意。国民党前主席洪秀柱公开发声称，一个负责任的政党要引领民意，引领民意比顺应民意更重要。在民进党的主导下，台独声浪日益高涨，但秀柱却始终坚守一个中国的立场，未曾改变，也不会摇摆。 洪秀柱还表示，或许很多人想说以武力终结两岸分治的局面，但战争只会带来貌合神离、残破不堪的统一。作为国民党前主席，考虑到岛内政情、民情和社情的复杂性，洪秀柱能够旗帜鲜明承认一个中国，直面统一问题，实属难能可贵，值得赞赏。但未来两岸是合统还是武统，在很大程度上要取决于台湾当局的选择。 在处理台湾问题上，大陆提出不承诺放弃使用武力的权利，不是威胁与恐吓，而是代表正义的形象和力量。如果我们承诺根本不使用武力，那就等于是自缚手脚，结果只会令台独势力更加嚣张，这反而只能导致最终使用武力解决台湾问题。有专家表示，如果台湾当局始终不同我们谈统一，难道我们就要放弃国家统一吗？这显然是绝不可能的。数十年来， 大陆始终尽最大的诚意，做最大的努力，争取和平统一，但结果等来的不是台湾当局的醒悟，而是持续加速推进“拒统谋独”进程。所以，洪秀柱与其劝说大陆保持和平，倒不如劝台湾当局在谋独路上尽回头，更不如顺应两岸主流民意，打开城门以迎王师。必须指出的是，两岸统一是中华民族伟大复兴的必然要求。 这是任何人、任何势力都阻挡不了的历史大势，这一点，即便台湾的老百姓，很多也看得很清楚。有台湾媒体讲，有超过百分之六十的人认为，两岸避免不了统一，不用等到大陆建军百年，两岸或许就会统一。可以说，解放台湾的两个必备条件已基本满足，岛内民众开始觉醒，大陆掌握了在台海制空权，统一只是时间问题。总而言之，和平统一。 是力争以和平的方式实现祖国统一，但并不排除武力方式运用的必要。和平统一也不等于在一切条件下均不使用武力。当国家主权、领土完整以及民族尊严受到侵犯时，则排除在外。但台湾当局却不思悔改，仍在加速推进谋独进程，而解放军舰机密集赴台战巡，武统已是箭在弦上。 如果蔡当局执意逆潮流而动，必将被钉上历史的耻辱柱，接受人民的严惩。